صدقوني أنا لا أريد أن أنتقص منكم أنا لا أريد أن أعيبكم أنا أريد أن ألفت أنظاركم يا خدام الحسين إذا كان هذا حالكم مع زيارة عاشوراء التي هي النص الأول والنص الأهم في أجواء الخدمة الحسينية فعليكم أن تعيدوا حساباتكم وهذا هو الذي أوجهكم إليه عودوا إلى مجموعة حلقات اعرف إمامك ادرسوها اطلبوا من القادرين منكم أن يتابعوا هذه الحلقات وأن يلخصوها لكم إذا لم تكونوا قادرين على المتابعة أو تجدون صعوبة في الفهم إذا لم تكونوا قادرين على المتابعة أو تجدوا صعوبة في الفهم وفي التواصل مع المطالب والموضوعات التي طرحت لا أقول لكم اتبعوني أنا لا أنصب نفسي لكم قائدا أو إماما لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم صدقوني ولا أقول هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي ربما نلتقي في هذه الحلقات وقد لا نلتقي مرة أخرى فأنتم تشاهدون مسارب الحياة والممات وكيف تتحرك الأحداث فيهما لكن إذا كان حالكم هذا مع أنني ما دخلت كثيرا في تفاصيل زيارة عاشوراء إذا كان حالكم هكذا مع زيارة عاشوراء فإنني أقول لكم مع أسفي إنكم في حالة بائسة وبائسة وبائسة وبائسة جدا فأعيد حساباتكم هذه قضية قضية أخرى أريد أن أطرحها عليكم لأجل أن تنتبهوا أنا لا أريد أن أنتقص من أي أحد منكم وحق الزهراء البتول أريدكم أن تنتبهوا أنتم حسينيون أنا أسألكم ما هو شعار الحسينيين شعار الحسينيين منذ أن قتل الحسين شعارهم الطلب بثأر الحسين هذا هو شعاره الطلب بثأر الحسين يتضمن عقيدة الرجعة العظيمة مثلما بينت لكم جانبا من مضامين زيارة عاشوراء قبل قليل أنا لا أدري هل تعرفون أن شعار الحسينيين هو هذا أو أنكم لا تعرفون ذلك إذا كنتم لا تعرفون شعاركم فماذا تعرفون إذا كنتم لا تفقهون زيارتكم زيارة عاشوراء فماذا تفقهون ما الذي علمكم إياه هؤلاء المراجع هؤلاء الخطباء الذين تقدسونهم ما الذي علمكم إياه ما الذي تعلمتموه من هؤلاء الشعراء والرواديد أساسا هم هل يفقهون شيئا من عميق هذا الفكر الذي هو فكر العترة الطاهرة شعار الحسينيين منذ أن قتل الحسين هو طلب ثأر الحسين لكنني أسألكم ما هو نصه ما هو نص شعار الحسينيين أنا سأقرأ لكم عدة صيغ ولن أشخص لكم الصيغة الصحيحة إنما أترك الأمر إليكم وليسأل بعضكم بعضا هل تعرفون الصيغة الصحيحة لهذا الشعار؟ سأقرأ لكم عدة صيغ يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين هذه ست صياخ أنا أسألكم الذين عاشوا زمان البعثيين عاشوا زمان الشيوعيين تعرفون شعار البعثيين أمة عربية واحدة وتعرفون شعار الشيوعيين يا عمال العالم اتحدوا أو وطن حر وشعب سعيد وهكذا الشعارات مختلفة فكيف تعرفون شعارات هؤلاء ولا تعرفون شعاركم الآن الحسينيون من أجيال الشباب يعرفون شعارات الكثير من الشركات الجمعيات الأحزاب وهي كثيرة وكثيرة جدا لكنني لا أدري هل يعرفون أن يتلفظوا بشعار الحسينيين بشكل صحيح سلوا أصحاب العمائم سلوهم سلوهم أنا سأجيبكم ولكن ليس في هذه الحلقة إنما أترك هذا الأمر كي تختبروا أنفسكم وكي تختبروا أصحاب العمائم الذين تقدسونهم سلوهم هذه الصيغ هل هي صحيحة كلها أم أن بعضها صحيح والبعض الآخر ليس صحيحا إذا ما هي الصيغ الصحيحة هل هي صيغة واحدة أم أكثر ولماذا هي صحيحة من الجهة النحوية والإعرابية ولماذا الصيغ الخاطئة ليست صحيحة سأعيد قراءة الصيغ عليكم يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين ست صيغ التشكيل ست صيغ التشكيل الإعرابي يختلف فيها فأي هذه الصيغ يمكننا أن نصفه بصيغة صحيحة وأي الصيغ أفضل وما هو الوجه الإعرابي للصيغ الصحيحة ولماذا هناك صيغ ليست صحيحة لماذا أم أن الصيغ هذه كلها صحيحة وما هو المعنى اللغوي لهذا الشعار وما هو المعنى الاصطلاحي بالإجمالي لهذا الشعار وهذا هو الشعار المركزي الحركي لإمام زماننا صاحب الأمر في أجواء ظهوره هناك أكثر من شعار الشعار الأصل علي ولي الله هذا هو الشعار الأصل أشهد أن عليا ولي الله أحاديثهم تخبرنا من أن صاحب الأمر إذا ما ظهر دعا النفس إلى ولاية علي والبراءة من أعدائه وهذا العنوان الذي يلخص هذا المضمون إنه مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هل تعتقدون أن دعوتي المستمرة لذكر علي في التشهد الوسطي والأخير أمر جزافي أو أنه أمر يرتبط بمزاج شخصي معين أو أنه عناد لجهة معينة هذا هو شعارنا الأول والأخير شعار إمام زماننا الشعار الأصل للحجة ابن الحسن عند ظهوره الشريف هو هذا علي علي علي ولي الله هناك شعارات هناك شعارات عديدة لكن الشعار الرأس والشعار الأصل والشعار العام وبقية الشعارات تنضوي تحت هذا الشعار شعاره الذي مضمونه ثارات الحسين ينضوي تحت هذا الشعار الرأس ما هو الحسين في بيانه وفي تصريحه الذي يوضح أهداف مشروعه إنه يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب هذه أهداف ال مشروع العاشورائي العظيم يريد الحسين أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب يعني أن شعار الثورة الحسينية علي ولي الله إنه المضمون الحقيقي للشعار الذي رفعه الحسين في يوم الطفوف ماذا كان شعار الحسين في يوم عاشوراء الشعار الذي أطلق في ساحة المعركة شعارهم هذا محمد محمد هذا كان الشعار في العاشر من المحرم في السنة الحادية والستين من الهجرة محمد محمد محمد الأولى فيها إشارة إلى القتل الأول ومحمد الثانية فيها إشارة إلى القتل الثاني الذي سيقود إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة حسين مني وأنا من حسين وكأن الحسين يريد أن يقول بل قهل ذلك قال ذلك من نحره الشريف من دمه المقدس محمد مني وأنا من محمد ما هو المضمون نفسه حسين مني وأنا من حسين محمد مني وأنا من محمد ما محمد يقول عن علي أنا علي وعلي أنا وعلي مني وأنا من علي وعلي يقول هذا أنا محمد ومحمد أنا المضامين واحدة فشعار الحسين في يوم عاشوراء في السنة الحادية والستين للهجرة محمد محمد هذا هو شعارهم شعار حسين وانصاره الاوفياء محمد محمد يعني بتعبير عميق كما يريد محمد علي علي هذا هو الذي يريده محمد وهو بيان الحسيني انه يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب لو كانت القضية تقف عند حدود ألفاظ محمد لما قال صلوات الله عليه من أنه يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب فمحمد محمد شعار الحسين في يوم الطفوف في السنة الحادية والستين من الهجرة معناه مضمونه الحقيقي علي علي وهذا هو الذي تجلى في بيعة الغدير لكن الحسين وجه الشعار بلفظ محمد محمد فإن الذين ينتسبون لأمة محمد كما يدعون يعادون عليا يعادون عليا ومحمد هو علي وعلي هو محمد انني اتحدث عن ديننا في مرحله التاويل التي بايعنا عليها في بيعه الغدير اعود الى شعارات امام زماننا فشعاره الاول علي ولي الله ومن هنا اليماني الرايه الاهدى التي تكون مقدمة لصاحب الأمر عنوانها الأول علي الصفة البارزة في اليماني هذا يوالي عليا قطعا المراد يوالي عليا له بهذا المعنى الساذج فالشيعة يوالون عليا لكنهم ينقضون بيعة الغدير مراجع النجف يوالون عليا لكنهم ينقضون بيعة الغدير فأية ولاية هذه صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة ويعدهم من الشيعة لكن أي شيعة هؤلاء مذ جنح كثير منكم هو يخاطب الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أي شيعة هؤلاء هذا هو حال مراجع النجف يظهرون الولاء هذا هو حال مراجع النجف يظهرون الولاء لعلي وآل علي وينقضون بيعة الغدير في تفاسيرهم في عقائدهم في فتاواهم في كل شيء يرتبط بدينهم ينقضون بيعة الغدير بشكل واضح وصريح ولذا فاليماني يوالي عليا يوالي عليا مثلما يريد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه فطلائع صاحب الأمر توالي عليا اليماني يوالي عليا طلائع صاحب الأمر توالي عليا وصاحب الأمر في ظهوره شعاره الأعلى شعاره الرئيس الدعوة إلى موالاة علي والبراءة من أعدائه علي ولي الله أما الشعار المركزي الحركي فهو الذي يرتبط بثأر الحسين هذه الصيغ أكرر الصيغ مرة أخرى يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين كيف تعرفون شعار البعثيين وتتلفظونه بشكل صحيح وحزب البعث حزب تأريخه حديث وكذلك الحزب وحزب البعث تأريخه حديث وكذلك الحزب الشيوعي تاريخه حديث بينما شعار الحسينيين نشأ منذ أيام رسول الله فإن الحديث عن قتل الحسين كان في زمان رسول الله وإذا أغمضنا عن زمان رسول الله إلى زمان مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه فإن الحسينيين يرفعون هذا الشعار منذ السنة الحادية والستين للهجرة فأنتم يا خدام الحسين المفترض أنكم تعرفون أن تتلفظوا بشعاركم هذا هو شعار الحسينيين فما هي الجملة الصحيحة لهذا الشعار راجعوا أنفسكم قباحة إذا كنتم لا تعرفون هل هذه الصيغ صيغ صحيحة أو أن بعضها صحيح وبعضها ليس صحيحا فلماذا هذه الصيغة صحيحة ولماذا الصيغة الأخرى ليست صحيحة سلوا أصحاب العمائم فأصحاب العمائم هم من أهل الاختصاص هكذا يفترض سلوهم سلوهم سلوا مراجعكم وسلوهم عن إعراب الصيغة الصحيحة وسألوهم لماذا هناك صيغ خاطئة إذا كانت هناك من صيغ خاطئة ما هو السبب في ذلك وما هو معنى هذا الشعار ولو بالإجمال لغة واصطلاحا أنا سأجيبكم ولكن في الحلقات القادمة سأخصص وقتا لأجيب على هذا السؤال إلا أنني إلا أنني أطرحه بين أيديكم فسلوا أنفسكم فإن لم تكونوا عارفين بشعاركم هذه قباحة قباحة من جهتين من جهة أن هذا الشعار هو شعار إمام زمانكم إذا كنتم لا تعرفون شعار إمام زمانكم فماذا تعرفون عن إمام زمانكم ومن جهة أنكم تدعون الخدمة الحسينية هذا هو شعار الخدمة الحسينية مشكلة مشكلة مشكلة كبيرة في واقعنا الحسيني أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم نذهب إلى فاصل السلام عليك ملت به أصحاب العمائم ينتشرون فيما بينكم خصوصا في مثل هذه الأيام الخطباء الشعراء الرواديد يفترض أنهم يعرفون صيغة شعار الحسينيين ويعرفون إعرابه ويعرفون على الأقل الصيغة الصحيحة من الصيغة الخاطئة إذا كانت هناك من صيغة خاطئة قد ذكرتها في الصيغ المتقدمة فهذا الخطيب يدعي أنه خادم للحسين وهو من أهل الاختصاص لابد أن يكون عارفا سلوهم ولا تسمحوا لهم أن يجبهوكم من أن هذه أسئلة الغزي قولوا لهم الغزي لعنة الله عليه أجيبونا هذا سؤال عندنا أجيبونا لا شأن لنا بالغزي ألا لعنة الله عليه أجيبونا هذا سؤال أجيبونا لا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذه قشور قولوا لهم الذي لا يعرف القشور لا يعرف اللباب نحن نريد أن نعرف القشور أولا وبعد ذلك نعرف اللباب الإمام السجاد في قصر يزيد تدركون حراجة الموقف وحراجة الوقت والإمام السجاد طلب في بادئ الأمر أن يصعد المنبر إلا أن يزيد رفض ولكن أصر الحاضرون على يزيد فصار مضطرا أن يوافق أن يصعد الإمام السجاد على المنبر ولما ارتقى إمامنا السجاد المنبر في ذلك الظرف الحرج ما بين الأمويين وما بين الشاميين إنهم أكثر الناس عداء ونصبا وبغضا لعلي وآل علي وأمام عيني السجاد رأس الحسين في الطشت ويزيد يضربه بالخيزران أحد الحاضرين من يزيد أن يهبه أحد بنات الحسين كي تكون خادمة في بيته في تلك الأوضاع المحرجة والإمام السجاد يتحدث عن أوصافهم عن أوصاف محمد وآل محمد فماذا يقول أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وضع الفصاحة في المركز أعطينا العلم والحلم ثم ماذا قال والسماحة والفصاحة وبعد ذلك والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين فمثلما ذكر العلم والحلم ذكر السماحة والفصاحة وجعلهما في مركز حديثه ففي البداية قال أعطينا العلم والحلم ثم قال والسماحة والفصاحة ثم قال والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين في مثل هذا الظرف الحرج والإمام يتحدث عن الفصاحة فإنني لا أحدثكم عن قشور هنا إنني أحدثكم عن فصاحة لابد أن يكون شعارنا فصيحا فالشعار يمثل خلاصة مركزة للعقيدة تختصر في تعبير محدود لابد أن يكون هذا التعبير بليغا فصيحا دقيقا عميقا حتى يكون شعارا لنا مثلما شعار الحسين في يوم الطفوف محمد محمد هذا العنوان يجمع كل شيء ويختصر في مضمونه كل شيء انه زبدة حقيقة الحقائق محمد وحينما يكون شعار صاحب الأمر بهذه الصيغة علي ولي الله وشعار آخر مضمونه ثارات الحسين وشعار آخر يا منصور أمت وهذا الشعار له حكاية وتفصيل لا مجال للحديث عنه وشعارات أخرى فشعاركم فشعاركم يا أيها الحسينيون لابد أن يكون بليغا فصيحا صحيحا دقيقا عميقا انه شعار مركزي حركي لامام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه امير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف ماذا يقول في الكلمة المرقمة 233 أمير المؤمنين يقول وإنا إنه يتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه تنشبت امتدت ووصلت إلى النهايات وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه كلام جميل جدا فيه من البلاغه والفصاحه والبيان ما يحتاج الى شرح مطول لا اجد وقتا لذلك لكن المضمون العام الظاهر منه واضح وإنا لأمراء الكلام فمثلما علي أمير المؤمنين هو أمير الكلام والإمام هنا في مقام الافتخار وبيان الحقائق فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذه قشور هذا منطق العترة الطاهرة أنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة كيف تكونون حسينيين وأنتم لا تعرفون شعاركم لا تعرفون التلفظ بشعاركم ولا تعرفون الصيغة الصحيحة من الصيغة الخاطئة إن كانت هناك من صيغ خاطئة في الصيغ التي ذكرتها ربما تكون كل الصيغ التي ذكرتها صحيحة كيف تكونون حسينيين وأنتم لا تعرفون شعاركم لا لفظا ولا مضمونا أي حسينيين أنتم أنا أسألكم أنتم أبناء العشائر أليس كل عشيرة من العشائر عندها شعار عندها شعارات عندها رموز وكل عشيرة عندها نخوة معينة هذه النخوة هي شعارها شعار من شعاراتها مو كل عشيرة تنتخي بنخوة معينة ما هذا أنتم تعرفونه يا أبناء العشائر هذه النخوة شعار من الشعارات فهل هناك من شخص من أبناء العشائر يعتز بعشيرته وهو لا يعرف شعارها لا يعرف نخوتها وبعض العشائر عندها نخوة في حال السن وعندها نخوة في حال الحرب وأبناء العشيرة يعرفون ذلك فتعرفون شعارات عشائركم ولا تعرفون شعارات إمامكم فتعرفون شعارات عشائركم ولا تعرفون شعارات إمامكم وأنتم أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين لا تعرفون شعار القبيلة التي تقولون من أنها قبيلتكم قبيلة الخدمة الحسينية ما هكذا أنتم ترددون ما هو شعار هذه القبيلة ما هو شعار هذه العشيرة سلوا الخطباء الذين عندكم سلوهم سلوا الشعراء سلوا الرواديد وسلوهم لماذا هذه الصيغة صحيحة ولماذا هذه الصيغة خاطئة سلوهم عن ذلك آه، هو أمير المؤمنين يقول إذا كنتم من شيعة أمير المؤمنين وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه نذهب إلى فاصل الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الدستور العقائدي الشيعي المتكامل ماذا طلب موسى ابن عبد الله النخعي ماذا طلب من إمامنا الهادي هكذا قال له علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه الإمام الهادي القول البليغ الكامل هذه ثقافة العترة الطاهرة ثقافتهم ثقافة البلاغة والفصاحة والقول الكامل هذا هو منهجهم علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه الإمام الهادي علم النخعي هذا علمه الزيارة الجامعة الكبيرة ومما جاء فيها مما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي هكذا نخاطبهم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى فهل يمكن أن يكون كلامهم نورا وليس بليغا وليس فصيحا وهل يمكن أن يكون أمرهم رشدا وليس فصيحا وليس بليغا وهل يمكن أن تكون وصيتهم الوصية كلام والأمر كلام والكلام كلام كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى مباشرة بعدها وفعلكم الخير لأن هذه العناوين تتحدث عن كلام تتحدث عن قول تتحدث عن ألفاظ كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير الذي تقدم كان قولا كان لفظا فهل تتحقق هذه المعاني من دون الفصاحة والبلاغة والبيان الراقي والأدب العالي هل نستطيع أن نتصور هذه المضامين من دون هذه الخصائص والمميزات وتقول أيضا الزيارة وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم القول كلام والرأي أيضا كلام الرأي كيف يظهر الرأي في العقل وفي القلب لكنه كيف يظهر جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاللسان هو الذي يظهر الرأي وقولكم حكم وحتم فكيف يكون حكما وحتما إن لم يكن بليغا فصيحا في أعلى مستويات الأدب وفي أرقى أساليب التعبير وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم هذه المضامين الزيارة بنفسها تتحدث عن ذلك ما هذه الزيارة تمثل كلامهم وتمثل أمرهم وتمثل وصيتهم وتمثل قولهم وتمثل رأيهم ما كلامهم وأمرهم ووصيتهم وقولهم ورأيهم هو هذا الزيارة الجامعة الكبيرة تحكي عن نفسها بنفسها فهذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذا البيان الراقي وهذا الادب الوافر العالي وهذه الاساليب الفخمه وهذا الايجاز العظيم والتفصيل الكريم هذه الزياره الجامعه الكبيره انها القول البليغ الكامل هذا هو منطق العتره الطاهره هذه سجيتهم وهذا أسلوبهم الذين يدعون النيابة عنهم أو أنهم متخصصون في منهجهم هؤلاء الخطباء وهؤلاء المراجع والعلماء عودوا إليهم واسألوهم عن شعار إمام زمانهم مع ملاحظة أن مراجع النجف وكربلاء يضعفون الروايات والاحاديث التي تخبرنا ان شعار صاحب الامر عند الظهور مضمونه طلب ثأر الحسين يضعفون هذه الروايات بغض النظر عن تضعيفهم لهذه الروايات بحسب قذارات علم قنادرهم هذا الذي يسمى بعلم الرجال بغض النظر عن هذه السفاهة والتفاهة والسخافة سلوهم هم يدعون من أنهم ينوبون عن محمد وآل محمد فلا بد أن الفصاحة والبلاغة تتجلى فيهم ولو بدرجة من الدرجات فسلوهم عن هذا الشعار وعن هذه الصيغ كي تتعلموا أنا سأجيبكم لكنكم إذا ما حصلتم على الأجوبة إما أن تسجلوها على جهاز الموبايل وإما أن تكتبوها على الورق وقارنوا بين أجوبتهم وبين جوابي الذي سأطرحه بين أيديكم في الحلقات القادمة وخذوا بالجواب الأفضل إذا كان جوابهم أفضل فخذوا به وإذا كان جوابي أفضل فخذوا بجوابي أنا لا أريد أن أحرج أحدا إنما أريد أن ألفت أنظاركم إلى الواقع السيء الذي أنتم فيه يا من تسمون أنفسكم بخدام الحسين وأريد أن ألفت أنظاركم إلى أن الواقع السيء الذي أنتم فيه في أجواء الخدمة الحسينية سببه الذين تضعون صورهم في حسينياتكم هؤلاء المضحكة هؤلاء العجول الذين ضحكوا عليكم ولا زالوا يضحكون عليكم نقطتان واضحتان وضعتهما بين ايديكم ما يرتبط بمضامين الرجعه في زياره عاشوراء وما يرتبط بشعار الخدمه الحسينيه اذا كنتم لا تفقهون ذلك وكنتم تجهلون ذلك عود قبض من دواش نذهب إلى فاصل سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الباقيات الطيبات فيما تبتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء خلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم فجزاك الله الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسب وأعنت فنعم عقب الدار أتمنى عليكم أن تأخذوا كلامي هذا مأخذ الجد وأن تبحثوا عن إجابة لهذا السؤال إذا لم تكونوا عارفين بالجواب إذا كنتم عارفين بالجواب بخصوصي شعار الخدمة الحسينية فانتهى الأمر لكن إذا لم تكونوا عارفين بذلك أتمنى أن تأخذوا كلامي على محمل الجد وأن تبحثوا عن الإجابة الصحيحة وسلوا أصحاب العمائم وسلوا الذين تقدسونهم وتتمسحون بهم وسلوا الكبار الذين يعدون أنفسهم كبارا في الخدمة الحسينية هم لا يعرفون شعار الحسينيين ولا يعرفون مضامين زيارة عاشوراء فأية خدمة هذه الخدمة بحاجة إلى وعي إلى معرفة إلى نية صادقة والنية الصادقة عند آل محمد قوامها المعرفة الصادقة هذا هو منطق محمد وآل محمد وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات قريبا لذا اختم حديثي بملاحظه ترتبط بوقت البث المباشر انتم تشاهدون من ان وقت اذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن أخذ يزحف على برنامجنا لذا فإن وقت البث المباشر سيكون من يوم غد البرنامج يبدأ من يوم غد من يوم غد وما بعده من الأيام سيبدأ البرنامج في الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت النجف الأشرف السادسة عصرا بحسب توقيت غرينتش وسابعة عصرا بحسب توقيت مدينة لندن التوقيتات ستعرض على الشاشة فيما بعد وعلى مواقعنا على الشبكة العنكبوتية لكنني للتذكير أعيد الكلام وقت البرنامج أتحدث عن هذا البرنامج عن وقت البث المباشر سيتغير منذ يوم غد ويستمر في الأيام القادمة يعني أن الوقت سيتقدم نصف ساعة لأن وقت أذان العشاءين في مدينة لندن بدأ يزحف على وقت البرنامج فإننا نحاول هنا إعادة تنظيم وقت البرنامج بشكل أفضل فسيبدأ البث المباشر منذ يوم غد في الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت النجف الأشرف السادسة عصرا بحسب توقيت غرينتش العالمي السابعة عصرا بحسب توقيت مدينة لندن وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى بحسب التوقيت الجديد في الساعة التاسعة مساء بحسب النجف الأشرف والسادسة عصرا بحسب غرينتش والسابعة عصرا بحسب لندن أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله